ne-am reîntâlnit la emisiunea despre mămici și tătici, în care discutăm totul despre naștere și despre sarcină cu Dita Detmer, educator prenatal și trainer de educator prenatal. Reamintesc că am vorbit în uh, interviurile anterioare despre necesitatea pregătirii viitoarelor mămici și tătici în ceea ce privește nașterea și sarcina, necesitatea informărilor despre schimbările, transformările care se produc pe parcursul sarcinii. Apoi am vorbit despre modificările concrete care se produc în sarcină, cum trebuie să abordate ele, cum trebuie să acceptate în noul stil de viață al mamei și al, zicem, al viitorului tătic. Îmi propun astăzi să vorbim tot legat de sarcină, Gita, cu <clears throat> despre ce anume trebuie făcut evaluat în, pe parcursul sarcinii, ce analize trebuie făcute, ce teste trebuie făcute și nu vreau să intrăm foarte în amănunt. Pot să ne descrii în același context de înțelegere, de cunoaștere, de, de relaxare, de urmare firească a uh, sarcinii, de urmare firească al cursului sarcinii, cum trebuie să abordate aceste teste, analize medicale? În primul rând ar trebui să ne întrebăm cât de sănătos trăim în momentul acesta. Da? Deci aflăm că suntem însărcinate, uh, conștientizăm că există un copil care noi prin ceea ce ne hrănim, îl hrănim și pe el și în momentul acesta trebuie să vedem un pic, ok, ce mâncăm, ce stil de viață avem, ce obiceiuri nesănătoase avem și mai cultivăm, Uh, și cât de relaxate suntem. Că în funcție de toate aceste aspecte, putem să ne gândim, bun, avem nevoie de analize, să vedem cam care este starea sănătății, deși aici există tot mai mult uh, semnal de alarmă că dacă ți-ai face testele sau analizele de sânge la trei laboratoare diferite, în același timp, deci îți iei sânge și trimiți la trei laboratoare diferite, s-ar putea să obții trei teste complet diferite. Asta este un prim semn de întrebare, oare după ce să ne ghidăm? Oare ce înseamnă să fii un om sănătos? Sau ce înseamnă să nu fii bolnav? Adică a fi sănătos e absența bolii sau exact unde să ne situăm? Eu m-aș lua după ideea de stil de viață, alimentație sănătoasă și dacă aș bifa la aceste două cu pozitiv, aș spune că m-aș relaxa foarte mult pentru că sarcina nu este o boală și nu va fi niciodată o boală, decât dacă începem noi să o facem, să o transformăm într-o boală și într-o necesitate pur medicală. Copilul acesta într-o care, e într-o practică medicală, copilul care se dezvoltă în uterul nostru, efectiv crește indiferent de ce facem noi. Gândiți-vă că sunt femei care, din cauza grețurilor, care am stabilit că sunt niște probleme emoționale la nivel subconștient, nerezolvate, nu pot mânca decât biscuiți. Poate toată sarcina. Copilul acela va avea o greutate normală la naștere. Din ce s-a hrănit acel copil? Din resursele mamei, da? Nu spun că acum orice mănâncă mama e bun, că copilul crește oricum. Nu, departe de mine ideea asta. Dar de ce să ne facem atâtea griji de cum se dezvoltă dacă tot nu putem face nimic decât să-i oferim o stare emoțională bună în care avem încredere că totul se dezvoltă exact cum trebuie, armonios. Copilul știe să se autodezvolte. Noi pur și simplu suntem niște purtătoare ale acestor minuni, pentru că se întâmplă niște miracole acolo. Nu poate fi totul numai investigat, catalogat, pus. De exemplu, dacă acum nu suntem în stres, suntem perfect sănătoase. Mergem să ne facem analizele, s-ar putea să ne descopere cineva sau un aparat o boală, o chestie. Deci, până la urmă, ce contează? Cum ne simțim noi sau ce spun niște aparate? Pentru că aceste diagnostice ale acestor aparate nu doar că produc un efect nocebo. Știm de placebo cu toții. Nocebo înseamnă același lucru, dar invers, adică pe negativ. Știm că femeia în timpul sarcinii este foarte vulnerabilă, emoțional, da? Nu numai. Uh, dacă noi accentuăm lucrurile rele sau, eu știu, uh, periculoase, noi de fapt îi dăm femeii o stare permanentă de frustrare care schimbă chimia corpului stresul și chimia corpului uh, uh, schimbată influențează clar copilul. Dacă copilul are amintire și asta o au toți copiii, chiar și noi, și se poate dovedi asta prin regresii hipnotice. Da? Dacă facem o regresie hipnotică, noi avem efectiv memorie de la viața noastră intrauterină, de la naștere, de la toate șocurile pe care mama le-a resimțit în timpul sarcinii, nașterii și uh, frageda copilăria, da? până la 2 ani, când noi cică nu avem memorie. Conștientă nu o avem, dar subconștientă există. Dacă nu avem memorie de la toate aceste perioade care pentru unii a, nu, copilul nu-și aduce aminte, nu ține minte, nu. Ba da, toate aceste lucruri se înscriu acolo și influențează foarte mult personalitatea lui. Atunci, dacă noi știm lucrurile astea, noi putem să ne gândim că starea noastră emoțională și psihică influențează foarte, foarte direct dezvoltarea copilului. Sunt copii care își aduc aminte, adulți de fapt, care întrebați fiind după regresie sau în timpul regresiei, ce au trăit în copilărie și aduc aminte când tata a părăsit-o pe mama, de exemplu și își aduc aminte, își aduc am... cât e influențat de, de Deci accesează tine. memoria subconștientă și astfel, nu-și aduc aminte, ci accesează acea memorie. Și uh, în timpul regresiei hipnotice tu nu ești pa la revedere, tu ești foarte prezent, tu știi ce vorbești, dar accesezi ceva care nu ți-a fost cunoscut în conștient. Momentul în care tu îți dai seama de unde ai accesele de uh, singurătate, abandon, da? Ne gândim oare de ce ne este de frică să nu fim părăsiți de iubitul, iubita și așa mai departe. Sunt toate repercursiunile lucrurilor pe care le-am trăit noi atunci. Și atunci dacă copilul acela, în burtica mamei fiind, a asistat și a simțit că a fost părăsit, deși nu a fost el părăsit, ci mama lui a fost părăsită, Vă dați seama că lucrurile astea s-au dus mai departe și le-a luat cu el în viață mai departe. Și atunci, hai să creăm mai bine un mediu pozitiv și încurajator și optimist pentru mamă. Un cadru familial. Un cadru familial cât de cât stabil. Nu există viață în care să nu există certuri, să nu există... Dar poți să te ferești de ele. Și atunci Mă gândeam acum cum să explic ce ar trebui să facă o femeie în timpul sarcinii. Ar trebui să se ferească de toate influențele negative și aici mă refer la televizor, <laughs> la știri. Ce anume de, la televizor? Că televizorul... Televizorul... E util, e, aduce informații, aduce... A, depinde ce fel de informații aduce. Pentru femeie, informațiile care le de la televizor nu îi ajută la nimic. În primul rând, știm foarte bine cât de ușor uh, Uh, manipulabil este un om care privește la televizor doar reclamele, începe să cumpere lucruri care nu-i folosesc, dar are, are impresia că are nevoie de ele. Știrile nu ajută cu absolut nimica pentru că sunt dărutante și la un moment dat pentru cei ajută oricum se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Filmele nu ajută pentru că ne creează niște filme în capul ei care nu au nimic de a face cu realitatea iar toate știrile legate de sarcină, naștere sunt bruiate, sunt, n-au nicio legătură cu naturalul, cu frumosul, pentru că un film despre naștere care ar fi uh, frumos, blând, cu nașteri calme în apă, cu bebeluși care nu plâng când se nasc pentru că nu sunt stresați. Toate lucrurile astea nu ar crea rating, da? Și atunci ia ce vede la televizor? Filme uh, de groază, în care femeia urlă și țipă la naștere, uh, filme în care mm, ea se plânge de toate problemele care apar în sarcină și cum îi schimbă viața și așa mai departe. Deci, ea nu primește informații despre sarcină în mod pozitiv din mediul acesta. Gândiți-vă câte prietene avem noi, femeile, da, care noi acum, noi naștem prin cezariană. 80% din femei nasc prin cezariană. De ce? Pentru că, în primul rând, e o modă, în al doilea rând, asta se poartă, pentru că, băi, nu mai suntem necivilizate, adică au inventat ăștia cezariana, de ce să mă duc să mă chinui? Din frică, am fost personal cazul, da? din frică, efectiv frică de durere, mi-e frică și acum de dentist, deci recunosc, uh, de ace, am o fobie de ace, deci mi-e frică. Dar de născut aș mai naște, nu e problemă, că am, am experimentat asta ca pe o mare transformare în viața mea și a fost cea mai frumoasă transformare de până acum și m-a, m-a făcut să mă simt împlinită ca și femeie. Nu pot să spun dacă la dentist mă simt împlinită. <laughs> Da, deci e altceva. După. <laughs> Da, cu o plombă. Cum, cum te-a împlinit nașterea? Ce fel? Ce s-a petrecut la În momentul în care mi-am dat seama că am putut cum să nasc... Cum a decurs nașterea, în primul rând? E o emisiune, altă emisiune asta. Deci, în momentul în care ai născut, pe propriile puteri, cu propriile tale puteri, um, fără grabă, fără ajutoare, ci pur și simplu tu, prin puterea ta feminină și prin tot ceea ce ești tu ca femeie, în acel moment îți dai seama că tu poți muta munții. Și țin minte și acum, la a doua naștere, când am stat în brațe pe fica mea, am simțit așa o, un val de bucurie pe care nu pot să-l descriu, că nu l-am mai avut niciodată după aceea, în care am spus, Doamne, de ce orice mi s-ar mai întâmpla în viața asta, eu pot duce. E... Și asta experimentează femeile care, de exemplu, după o naștere prin cezariană care nu a fost dorită sau a fost dorită uh, inconștient pentru că nu au crezut că au altă opțiune, își experimentează nașterea naturală. Și este ca și cum și-ar lua revanșa. Și toate femeile care au declarat după naștere au declarat ceva de genul acum mă simt femeie. Nu știu dacă pot să o explic unui bărbat sau e ceva foarte unic. Asta e experiența unică. E o experiență să unică. Să revenim la sarcină, la testele și analizele care trebuie făcute. Ai atins un subiect foarte, foarte interesant, care mine a uh, atins o coardă sensibilă. Ai spus <clears throat> uh, pe parcursul um, sarcinii, apropo de emisiuni la televizor, la mass media, știri, femeia însărcinată trebuie înconjurată de liniște, de pace, de susținere, de siguranță. Deci trebuie să încuie în turn. <laughs> Cam așa sună asta. Se, poate, în societatea de azi? În societatea de astăzi, femeia, deci dacă merge la piață, se, este asaltată, că ce o să fie, o să fie băiat, că uite, burta e țuguiată, e fată, e, deci... E aberant cum toată lumea știe totul despre naștere, despre cezariană în lumea de astăzi. Și mă duc și fac un eco să văd ce... Da, sau ce e, da? Deci dacă nu știi ce e, sunt foarte puține femei care lasă acest ce o să fie la sfârșit. Pentru că eu așa am făcut la ambele sarcini. Am aflat ce este doar în momentul în care m-am uitat să văd ce am făcut. Exact. Și a fost, exact, și a fost un sentiment, iarăși așa, o bucurie pe care nu e aceeași când știi că faci fată și brusc, dintr-o dată, deși ecografic confirmat, faci băiat. Deci ăla e un șoc deja. Dacă nu știi, te bucuri oricum, pentru că e un moment unic și e surpriza da, care îți arată. Deci, în loc să-i spun ce să facă, i-aș spune ce să facă ca să se apere de toate lucrurile care ar disturba și ar, ar, ar scoate din acea relaxare. Să rămână în acea stare de Exact, direct. exact. Foarte multe dintre analizele toate care se fac și toate testele care se fac pun femeia, am mai spus-o și o repet, într-o stare de expectativă negativă. Din punct de vedere medical, eu ca medic, recomand unei persoane să-și facă niște analize când consider că e bolnav. E și cazul unei gravide? Normal, în momentul în care nu te simți bine și ai niște probleme și simți că nu ești bine, probleme ce înseamnă sângerări, eu știu, palpitații, eu știu, uh, nu te simți bine. Deci o stare de nebine înseamnă că corpul tău semnalizează o disfuncție. Și atunci e normal să te duci să-ți faci. Dar ca să te duci să-ți faci niște teste și dacă te duci mai bine îmbrăcat, tu să faci foarte multe teste, asta e așa, by the way. Uh, nu văd de ce ar trebui să investigăm tot când, de fapt, noi nici nu putem afla, de fapt, ce se întâmplă nu acolo. Putem influența. Nu putem influența. De exemplu, la uh, testele ecografice care le fac la 20-24 de săptămâni, da? Uh, Acolo ți se spune că femurul copilului are nu știu câți centimetri, cotul, brațul, deci sunt niște scheme care se fac, se stă cam o jumătate de oră cu ecograful pe burtica mamei, nu e plăcut pentru făt, în fine, asta e altă discuție. Ideea este că ce obține femeia ca și diagnostic? În cele mai multe cazuri obține uh, cu, după mult stres, ca cum o să fie oare la acea ecografie Uh, ce îmi va spune, e bine sau nu e bine. Deci deja aici avem neîncredere că fătul meu știe să dezvolte așa cum ar trebui. Se transmite... Exact, îi se transmite și lui. Uh-huh. În al doilea rând, dacă primește un diagnostic, de exemplu, uh, se pare că s-ar putea să fie o malformație, ai cam două opțiuni, nu șapte, nu cinci, două. Unul este să păstrezi acea sarcină, acceptând că copilul tău ar avea o malformație, care este o lovitură dură pentru o familie, da? Și al doilea, a doua variantă care o ai este copilul poate fi avortat, adică mai tragi un loz, e ca și cum ai cumpăra lozuri și vezi care e la câștigător. Și aici e o vorbă de etică și de ok, până la urmă, ce suntem noi? Suntem Dumnezei și alegem așa ce vrem sau acceptăm ce ni se întâmplă în viață? Pentru că poate și acel copil cu o malformație sau cu sindrom Down, da? Pentru ce vin acei copii în anumite familii? Pentru a ne învăța lecția iubirii. Acel copil o să aducă mult mai multă iubire în acea familie decât, să zicem, ar experimenta-o cu un copil absolut perfect și normal. Și atunci, foarte multe femei au luat hotărârea condamnabilă, poate, în care sigur s-au condamnat singure, că au terminat acea sarcină și au aflat după aceea la autopsie că copilul era sănătos. Pe de cealaltă parte, foarte multe femei uh, își asumă responsabilitatea unui, de a fi părinții unui copil cu probleme și nu se mai bucură de sarcină așa cum se bucurau până acum, pentru că se gândesc tot timpul, da, da, copilul meu are o problemă. Și iată că la naștere nasc și copilul este perfect sănătos. Și atunci regreți amarnic cele ultime 4, 3, 4 luni în care tu ai avut starea pe care ai avut-o pentru că acel diagnostic te-a dat peste cap. Și sunt teste care durează și câte o lună, până vin rezultatele. Și nu vreți să știți prin ce trece o femeie care așteaptă cu sufletul la gură, poate are ceva genetic. Eu nu văd utilitatea acestor teste atâta timp cât eu mi-asum că aș păstra orice fel de copil. Dacă copilul acela m-a ales să-i fiu mamă, l-aș păstra cu dragă inimă, indiferent cum iese. Deci, în concluzie, viitoarea mamă să păstreze cursul firesc, natural, să aibă încredere în sarcina, în fătul pe care îl duce, pe care îl crește în pântec, și să se rezume la teste, analize care nu ar stresa-o sau nu ar influența-o la mod negativ. Să-și păstreze acea liniște, pace, încredere, Vorb... siguranță. Exact. Vorbim despre asumare. Hmm. Pentru că despre asta este vorba. În momentul în care eu zic da, eu vreau să fac toate testele, dacă copilul meu nu e bine, eu nu-l păstrez, bun, ți-ai asumat, trăiești cu această răspundere, trăiești cu aceste alegeri. Treaba ta, dar fă conștient. Adică nu te duce să mai afli ceva ca după aia să stai cu morcovul efectiv, încă nu știu câte luni, influențându-ți și viața și viața de cuplu și tot. Deci se distruge tot în momentul în care ești înconjurată numai de negativ. Și atunci, în loc să... Care ar fi diferența? Să zicem că nu te duci și nu-ți faci analizele și totuși copilul vine cu ceva. Diferența este că tu în acele patru luni totuși te-ai bucurat și ai avut o stare bună pe care ai transmis-o și copilului și acea încredere, Doamne, dacă Dumnezeu mi-a trimis mie acest copil, înseamnă că pot. Nu e ce mi-am dorit, știu, înțeleg, dar înseamnă că asta este lecția mea. Dacă privești astfel lucrurile, ai toate șansele să îi faci un mare bine copilului acela și să, să te transformi tu foarte mult. Pentru că despre asta este vorba. Toate lucrurile ni se întâmplă cu un anumit scop în viață. Și dacă ne vine un astfel de copil, oricum copiii noștri ne sunt maestri și ne învață multe lucruri. Și atunci, în loc să blamăm, să diagnosticăm, mai bine acceptăm și ne bucurăm pentru că oricum totul este spre binele nostru. Din punctul de vedere al hranei, al alimentației gravidei, având în vedere că se dezvoltă un organism care crește timp de 9 luni de zile, care are niște nevoi pen, în sine pentru dezvoltarea lui, are nevoie de, de hrană, cum trebuie abordat acest subiect din prisma mamei? Mama ar trebui să își evalueze un pic stilul de viață, și să pună în balanță ceea ce e dăunător pentru sănătatea ei și ceea ce nu este. Dacă în continuare ea încă nu și-a revizit un pic dieta și uh, nu se hrănește măcar cu un 40-50% alimentație vie, asta înseamnă neprocesat termic, ar putea schimba lucrurile acestea printr-o alimentație mai sănătoasă, pentru că vitaminele și toate acele pastiluțe da, care ni se dau în momentul în care se află că suntem gravide, primim vitamine prenatale. Sănătatea nu vine dintr-o pilulă, sigur, niciodată. Pentru că organismul uman acceptă doar un 10% din ceva chimic, adică din supliment, uh, pe când hrana este asimilată în stare de 98%. Deci dacă noi ne în, echilibrăm dieta și ne hrănim sănătos și avem o alimentație care ne conferă efectiv toate vitaminele și mineralele și enzimele și tot ce avem nevoie din hrană, noi putem fi sigure că acestea vor fi asimilate și nu mâncăm calciu sau cuie sau eu știu ce ne lipsește, da, fier. Deci toate lucrurile astea se găsesc în natură, în legume, fructe, în semințe, în, într-o dietă echilibrată. Nu zic să renunțați la anumite lucruri, dar vedeți un pic ce e sănătos pentru voi și ce e hrănitor și ce nu e bun. Nu recomand unei femei însărcinate alcoolul, drogurile, um, orice fel de medicament, pentru că cele mai multe medicamente interferează cu sarcina și ar fi bine să citim prospectele. Tutunul, nu e de dorit pentru că trebuie să ne gândim că tot ce ingerează o femeie însărcinată se transmite fără niciun fel de bariere, tu da, tu nu, tu da, tu nu, prin placentă bebelușului. S-au făcut teste în care s-a văzut că mamele, de exemplu, fumătoare, copilul care închite cu anumită rapiditate lichid amniotic, da, pentru că se formează mm, ciclu acolo, um, în momentul în care mama fumează, copilul nu mai face asta cu, as, cu viteza cu care o făcea până mm-hmm. atunci. Vorbim aici de obiceiuri nesănătoase, de care da. în timpul sarcinii recomandarea ar fi să... Da. Excitantele nervoase, precum cafeaua, cacaoa, iarăși ar fi de evitat, pentru că toate aceste lucruri trec iarăși în, prin placentă la bebeluș, și bebelușul, de la o stare de agitație a mamei, primește exact aceeași stare și el. Deci Bun. este o clară colaborare între mamă și copil. Deci nu numai mâncarea mamei, stările mamei, tot ce face mama trece la copil. Deci copilul în perioada de gestație este într-o continuă învățare. Deci ce învață acum, deja copilul vine cu un bagaj foarte bine organizat și făcut la naștere. Setat. Da. Nașterea este prima schimbare pe care acum depinde de naștere cum o va percepe. Dacă e o naștere naturală lăsată mm, să curgă lin, frumos, în ritmul propriul, propriului corp, în ritmul copilului, copilul va percepe această schimbare ca fiind una pozitivă. Și atunci nu va fi o traumă pentru el. Pentru că nouă oamenilor, de fapt, de asta ne este frică, de schimbare. Pentru că prima noastră schimbare cea de la naștere, dacă e prima, a fost traumatizantă pentru noi. În marea majoritate. În marea majoritate. Deci, generațiile noastre toate au fost traumatizate. De ce? Din cauza despărțirii de mama. În momentul în care ne-am născut, cel puțin o zi nu am fost lângă mamă. Și atunci aterizarea în lumea asta a fost una năucitoare. Unde e mama mea? De ce nu e mama mea? Unde e siguranța? Unde e siguranța pe care am avut-o în burtică timp de 9 luni de zile? Ce s-a întâmplat cu toate lucrurile astea? Și șocul de la naștere lasă urme foarte adânci. De aceea se și spune că contează foarte mult cum ne naștem copiii. Sunt experți, psihologi care spun că dacă se naște, de exemplu, prin cezariană, trei generații, deja se pierde foarte mult din feminitate, din lucrurile care se moștenesc altfel printr-o naștere naturală și noi deja ne lovim de generații născute prin cezariană și femei care au fost născute prin cezariană, care dau naștere prin cezariană, că e, nu, e la modă. Da. Vorbea din de o asumare. E nevoie de o asumare conștientă a viitoare mame ce să facă, ce să-și îmbunătățească, să aibă grijă de noua viață pe care o dezvoltă în interior, da? să fie atentă la ceea ce se produce în sarcină. Da, este asumarea faptului că ea e mamă că ea nu devine mamă în momentul în care naște, ea deja este mamă, că poartă acel copil. Cum spuneam și înainte, noi suntem purtătoarele acestor copii. Noi trebui să, să le creăm efectiv spațiu perfect în care să crească și să se nască și să-și continue după aceea evoluția. Nu ar trebui să-i bruiem, nu ar trebui să luăm noi hotărâri în locul lor, da, copilul alege, da, până la urmă, cum se naște, în ce familie se naște și alege părinții, dar noi putem fi efectiv ca o carte deschisă, pregătită pentru orice se va întâmpla. Și asta vine odată cu informarea, când femeia află care sunt variantele ei, când știe ce poate să facă ca să se relaxeze și să fie zen, da? Și în momentul acela copilul poate să aleagă orice pentru că femeia este pregătită și își asumă. Asta înseamnă asumare. Adică nu mă duc la spital că mă naște doctorul cu tare. Asta e, o, asta e modern. Cu cine naști? Eu cu mine. Știți de câți oameni este nevoie la o naștere? De doi. Mama și copilul. Nu zic că naștem neasistat, că omul în ziua de astăzi nu poate să nască neasistat pentru că uh, ar prelua controlul și n-ar mai fi femeia care naște, ci ar fi ăla care controlează nașterea. Și nu se mai desfășoară nașterea cum trebuie. Dar chiar nu e nevoie să supra medicalizăm ceva ce e fiziologic. Nașterea e fiziologică, sarcina e fiziologică, femeia e puternică și e construită să poată să facă asta. De aceea trebuie împuternicită femeia. Și aici contribuie educatorul prenatal, tatăl, societatea, dacă nu e societatea, atunci ați cauți un cerc de prieteni care să fie, pentru că sunt, se creează comunitățile care efectiv gândesc la fel și acționează într-un anumit fel și au un anumit stil de viață și văd și pe grupurile pe care le conduc și unde se adună oameni care gândesc altfel ajungem să conștientizăm că ceea ce ai nevoie o anumită perioadă de timp este liniște, este pace, este relaxare, este o nouă perspectivă asupra vieții, o nouă atenție pe care trebuie să o dai, e necesar să o dai la ceea ce faci în acea perioadă. Foarte, foarte interesant. Îți propun să vorbim uh, următoarea uh, discuție, având ca temă sau pornind de la ceea ce percepe bebelușul pe perioada sarcinii vedem cum percepe, ce simte, ce se produce pe parcursul celor 9 luni de zile, în interior. Am vorbit până acum despre exterior, ce trebuie să facă mama, cum să abordeze, cum să-și asume noua uh, postură, la fel tăticul, ce implicare e necesar să aibă, să vedem din interior. Cum se vede din interior uh, această desfășurare? bebelușul va fi cel mai fericit dacă mama este liniștită, pentru că atunci el poate să-și vadă de treaba lui. El este într-un proces continuu de creație. El știe ce trebuie să facă și ce... Adică chiar nu are nevoie de ajutor. Are nevoie să nu fie bruiat. Și asta înseamnă de la bruiaje exterioare palpabile, fizice, da, ecograf, amniocenteze, care îi îi bruiază de fapt habitatul lui, care ăla e sfânt, acolo n-ar trebui să intre nimeni, de-aia se desfășoară într-o burtică, unde nu avem geamuri, sticlă, să vedem ce, cum și unde. Da? Copilul are nevoie de siguranță, de aceea se și spune că m-am simțit ca la mama în burtă. Adică noi când suntem, de exemplu, când suntem bolnavi sau când nu, se, nu ne simțim bine, avem tendința să ne, să ne luăm acea postură uh, intrauterină. Intrauterină, da, de fătul, a fătului, da? Și atunci, fătul are nevoie de nebruiaj. Dacă îi oferim asta, o să discutăm probabil într-o altă Îți propun să emisiune. temele astea. Da, uh, despre asta, pentru că e foarte vast, mai ales după ce psihologia și medicina prenatală scriu foarte mult despre aceste aspecte și prea puțin este luat în seamă în ziua de astăzi în cel mai multe maternități din lume. Mulțumesc încă o dată, Vita Ne vedem la viitoare. Mulțumesc!